ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਦੁਨਾਲੀ ਵਰਗੇ ਠੋਕ ਠੋਕ ਚੱਲਦੇ ਕਿਥੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਦੁਨਾਲੀ ਵਰਗੇ ਠੋਕ ਠੋਕ ਦੇ ਕਿਥੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਠੋਕਦਾ ਯਾਰਾ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਖਫਵਾ ਗੇੜੀਆਂ ਲਗਾਈ ਨਰਾ ਵੀ ਕਮਾਈ ਨਰਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਨਾ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਜਿੱਤੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆ ਦੁਨਾਲੀ ਵਰਗੇ ਠੁਕ ਠੁਕ ਚੱਲਦੇ ਕਿਥੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆ ਦੁਨਾਲੀ ਵਰਗੇ ਠੁਕ ਠੁਕ ਚੱਲਦੇ ਕਿਥੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਓ ਮੈਟਰ ਚਾਪਾ ਕਦੇ ਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਉੱਥੇ ਹਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਚਾਪਾ ਕਦੇ ਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਉੱਥੇ ਹਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਕਾਰ ਹੈ ਯਾਰ ਜ਼ਮੀਦਾਰ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਖੜਾ ਘਰੇਵਾਰ ਵਾਰ ਹੈ ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆ ਦੁਨਾਲੀ ਵਰਗੇ ਠੋਕ ਠੋਕ ਚੱਲਦੇ ਕਿਥੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਦੂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਗੇ ਠੋਕ ਠੋਕ ਚੱਲਦੇ ਕਿਥੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ पे एक जमींदार है बच के तू रही अपनी सरकार कारे नाले कर मेरे बेटा बड़े बड़े हथियार है एक मेरा यार देख आज भी फरार है हाँ आज भी फरार है hmm, धमकी तू देता मुझको तू जिसकी हाँ। करते वो मेरे हाँ। आगे आके मिलती हाँ। कहते हैं साहब जी माफ करो आज जी बच्चा है अपना हाँ माफ करो साहब ਉਹ ਜੱਟ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦੇਖੀ ਐਮਪੀ 07 ਹੈ ਯਾਰਾ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵੇਖੀ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐ ਲਿਖਦਾ ਵੇ ਗਾਣੇ ਦਿਲ ਜਾਨੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਦੂ ਲਈ ਵਰਗੇ ਠੁਕ ਠੁਕ ਚੱਲਦੇ ਕਿਥੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਦੂ ਲਈ ਵਰਗੇ ਠੁਕ ਠੁਕ ਚੱਲਦੇ ਕਿਥੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ